mung tak boleh beri hidayah pertunjuk kepada orang yang mukasih tetapi Allah lah yang beri petunjuk hidayah kepada orang yang Allah kehendaki Allah lebih tahu siapa yang dapat hidayah jadi ha hidayah ni ha petunjuk tangnam bagi seseorang manusia kita pakat tahu belakang Cuba kita gambar eh. Yon banyak-banyak perkara. Nabi Nuh dengan bining dia. Hak ni Nabi. Hak ni bining. Tapi bining kena masuk dengan aku. Kalau kita tengok tak sepatutnya seorang Nabi bining ni nak pergi jadi ahli dengan aku. Tapi dengan sebab hidayah ni masing-masing. Tak ada duk kira katanya anak tu guru ke anak babo ke anak ustaz anak profesor ke. Nabi sendiri, Nabi Nuh. Dengan bini dia. Tu yang sebut. Nabi Nuh dan Nabi Lut. Bini dia dua-dua ni. Maksud dengan kau. Nabi Muhammad SAW sendiri. Dengan Wong Wan. Warih-warih warah dia. Abu Jahat, Abu Lahab, Abu Gapo. Wah. Tu yang Duduk dalam ni aku. Padahal pak sedara tu. Abu Lahab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرا ولكن أكثرهم لا يعلمون Ayat 56 dan 57 Suratul Qasas Ayat lima 56 ni ada sebab turun. Cuba kita tengok maksud dia dulu dah. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak berkuasa memberi hidayah pertunjuk kepada sesiapa yang engkau kasihi supaya ia menerima Islam. Tetapi Allah jualah, Allah sahajalah yang berkuasa memberi hidayah pertunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya. nya menurut unai-unai peraturannya dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang ada persedia eh untuk mendapat hidayah pertunjuk kepada memeluk Islam jadi satu ayat ni memberi satu gambaran besar dalam hidup kita Uco ataupun sebab boleh turun ayat ni iaitu hari kematian Abu Talib Abu Talib adalah bapak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergo Nabi ni sejak daripada umur 8 tahun. Dia sebagai abah kepada ayah Nabi Abdullah. Ayah Nabi ni Abdullah hak bosu. Anak Abdul Muttalib. Jadi Abu Talib ambil Nabi pera pera didik ajar semua tiap-tiap kara sehingga Nabi duduk di dalam tamnaing Rasul pun Abu Talib masih lagi duduk popong Nabi tapi dia tak masuk Islam dia dengar dia reti dia tahu belakang kelakuan gapo gotu goni apa yang Nabi duduk buat duduk seru duduk royak Nabi pun royak Islam kepada dia Bukan Nabi duduk dia. Tak. Tapi dia tak setimu. Dia, dia tak menetek. Bahkan dia popong pula. Jaga orang nak mari khainat. Nak buat uh, apa ni? jahat terhadap Nabi. Tapi apabila nak mati, ini ha, Nabi pun jadi salah boh. Pak sedara, tak masuk Islam tak menetek boh kan duk jaga Nabi tak siwi orang okay, mari duk bunuh duk gapo sebab Abu Talib walaupun apa ni tanah tak ada duk uh, tinggi sangat dalam masyarakat Mekah kalau nak kira dengan orang-orang lain tapi dia orang dengar perkataan dia orang malu juga kepada dia ketika dia mati ketika nak mati nak Nabi SAW pergi didapati orang yang duduk sekali dekat dengan Abu Talib iaitu Abu Jahal bin Hisham dan Abdullah bin Ubay bin, bukan, bin, bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah Ini dua orang yang kedai besar yang menjadi waris warah Nabi juga duduk sekali dengan Abu Talib ketika Abu Talib nak mati. Nabi giduk wayak kepada Abu Talib. Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allahi. Hei pak saudara aku, katakanlah la ilaha illallah satu perkataan yang aku akan berhujah maknanya aku akan gue sikit lagi dihadapi Allah Subhanahu Wa Taala di pada mahsyar ataupun lepas pada hari kiamat. Maka Abu Jahal pun Abu Jahal dengan Abdullah bin Abi Umayyah katanya, "Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" "Hei Abu Talib, mu nak tinggal kau agama tok nenek kita Abdul Muttalib?" Jadi Nabi sebut, Abu Jahal sebut. Nabi sebut, Abu Jahal sebut. Abu Talib duduk tengah. Akhir sekali Abu Talib Dia katanya Ala millati Abdul Muttalib Dia nak mati Di atas ugamu Tok nenek dia Ataupun pok dia Abdul Muttalib Maka Silum haijai Maknanya Hembuh nafah terakhir Dengan tak sebut kalimah La ilaha illallah Walaupun sepatah Saya tengok dalam sebahagian kitab golongan syiah dia katanya Abdul iaitu eh, ya Abu Talib masuk Islam dengan hati dia ini ha, pendapat adik orang-orang syiah dia katanya Abu Talib apabila dengar Nabi raya la ilaha illallah Abu Talib seolah katanya ho ho ho ho ho ho tak berani nak sebut dengan sebab apa ni dua kedabar ni tepi ni Abu Jahar dengan Abdullah saat ni itu ha, Allah Alam lah. ni pendapat. Siapa nak terima tak saya terima. Tapi Nabi ada sebut. Dalam satu hadis lain katanya. Hak ni hubungnya dengan neraka. Nabi katanya seret-ngeret-nge. Orang hak kena duduk di dalam api neraka. Iaitunya kena pakarnya teropoh. Teropoh ni sesiapa panggil kerak dan selipar yang dibuat selipar yang dibuat daripada eh, kayu lah ni jari dah nak pakai nak mana hanya kasut selipar saat ni di dalam api ni aku sehingga gelgok otak atas pala ha, ni Nabi Raya katanya seretnya-retnya orang yang duduk di dalam api ni aku gelgoknya otak otak duduk atas pala ni aku harap katanya itulah Abu Talib yang akan masuk di dalam neraka sarah tu. Wallah alam lah. Dengar kita dengar sudah apa tu? Nak kiyah lagu mana pendapat yang royak katanya Abu Talib masuk Islam, kau tak masuk Islam tapi dia sin lom hai jai kang sutai tu iaitu nya dia sebutnya ala abdi ala millati abdil muttalib. Dia nak mati di atas agama tok nenek. Walaupun dia reti dia faham dia tahu saya lak belok gapo hok nabi duk wang pe nabi duk mengajar nabi duk halakoh jumpa dengan orang tu jumpa dengan ni dia tahu bi. Tapi dia mai tatan. Allah pun royak di dalam ayat ni katanya, "Hei Muhammad, mung tak boleh beri hidayah pertunjuk kepada orang yang mukasih." Tetapi Allah lah yang beri petunjuk hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Allah lebih tahu siapa yang dapat hidayah. Jadi ha hidayah ni ha petunjuk hang nam bagi seseorang manusia kita pakak tahu belaka. Cuba kita gambar eh yon banyak-banyak perkara. Nabi Nuh dengan bining dia. Hak ni nabi, hak ni bining. Tapi bining kena masuk dengan aku. Kalau kita tengok tak sepatutnya seorang nabi bining ni nak pergi jadi ahli ni aku. Tapi dengan sebab hidayah ni masing-masing. Tak ada dak kira katanya anak tu guru ke anak babo. ke anak ustaz anak profesor ke. Ah. Nabi sendiri Nabi Nuh. Nabi bining dia tu has book Nabi Nuh dan Nabi Lut bining dia dua-dua ni. Maksud dengan aku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri dengan wong wan, waris-waris warah dia Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gapo. Wah, tu hewa yak duduk dalam neraka padahal pak saudara tu Abu Lahab dan sebagainya kita kiyah sendirilah ha hidayah sebab tu ha pasal petunjuk peher dalam agama ni bukan pasal saka yang boleh terima daripada mak pak tok nenek kadang-kadang pak aling reti ngajar orang masya-Allah beribu anak murid tapi anak dia sendiri dia tak boleh buat apa. Dia bukan tak nasihat, bukan tak ajar, bukan tak wayak anak-anak dia. Kadang-kadang bining dia sendiri, dia bukan tak wayak, royak, royak, royak, royak. Tapi kita kenapa faham katanya, hidayah ni Allah Ta'ala capok betul-betul Dia tu Tuhan nak we kepada siapa, maka orang itu dapatlah. Tapi dia tu Tuhan tak sibuka, walaupun reti secara mana orang duk royak, dengar orang mengajar, beratus orang dia dengar orang mengajar tapi suih tak ada dalam, dalam hati dia maka dia gelak gelemak situ inilah Allah kita kena pahal katanya ya sengwan hidayah ni kepada siapa yang dia kehendak kita kembali kepada ayat dia ada nota kaki di bawah 1323 yakni orang-orang yang berdegil dalam kekufurannya engkau tidak akan dapat memimpinnya ke jalan Islam sekalipun dia orang yang sangat-sangat engkau kasihi. Kerana engkau hanyalah bertugas menyampaikan perintah Allah. Dan Allah jualah yang memberi hidayah pertunjuk yang disertai dengan taufik kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Cuba perhati sekali lagi. Ya biasanya kita sebut taufik dan hidayah. Taufik ni mana gini? maknanya masuk wafaqa wafaqa ni maknanya alik kok nino alik kok nino masuk tu yang panggil taufik maknanya tuhan dengan kita tuhan nok kita pun nok tu yang panggil taufik hidayah daripada Allah dia bui kepada siapa yang dia kehendak sebab itulah kalau hidayah saja memang Allah Taala dia dia kehendak dia boleh wui belakang tapi dia tak ada taufik so lagi. Tak ada taufik maknanya tak masuk. Saya misal mudah-mudah. Dia selalu misal. Supaya dengan gelah. Orang nak buhai tu. Kita kena buka mulut dia barulah kita bubuhai boleh. Tapi kalau dia kita kuam. Bubuhlah air banyak mana. Air tak masuk di dalam gelah. Sebab apa? Sebab kita duduk kita erak dia. Ha tu maknanya tak taufik. Air tak masuk di dalam gelah sebab kita duduk kita erak. Jadi kita duduk di dalam Islam ni bermaknanya kena cari, kena pakak ngaji, kena pakak usaha. Ha tu. Diri kita sendiri kena kratun, nak ngaji, nak beki, nak oh jadi molek amalan kita, pemahaman kita, tak faham kita tanya. Tepat ngaji kita kena pergi bila kita pandai dah baca surat sendiri, pandai konkuah sendiri, baca buku so so so so tu lah orang Melayu kita panggil katanya kanok. Eh nampak kanok nalah budak ni. Eh yang mengaji sia malas sia malas. Ha tu jalah tu. Asal daripada kehendak tu. Melayu-Melayu kita sebut mudah-mudah kanok. Ha tu. Sebab tu kita kena winapok katanya nok kepada ugamu nok reti ugamu. Tak ada orang Islam kita jadi jahil, tak reti. Lepas tu, bukan tak reti sekadar tu nak toilang. Duk uno, uno, uno, uno. Nampak super tak ada napa tenang diri sendiri. Padahal Allah Ta'ala buka peluang bagi kita. Umur kita ni sebagai pala moda. Saya cium dengan ayat lain pula. Bapa boleh Orang-orang kafir bila kita baca di dalam Quran, eh, orang kafir dia nak kelik ke dunia semula. Orang hak mati dosa banyak nak kelik ke dunia semula. Sebab apa? Sebab dia tahu katanya peluang masa duduk atas dunia ni adalah peluang yang besar yang harga mahal. Yang ipeh katanya dunia ni tak pakai. Tak. Di dunia ni lah Cuang wela, oka tong bagi kita Orang nak molek tak molek Nak berjuruh tak berjuruh Masa duduk atas dunia ni Tuhan pun tanya sikit lagi Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara waja'akumun nadhir Dakkah aku wui umur kepada mu Masa duduk atas dunia Ada lagi orang duduk wayak Beri peringatan kepada mu Iaitunya rasul-rasul nabi-nabi dan orang-orang ada duk mengajar, duk ceramah, duk khutbah, duk pergi tazkirah, duk gotu, duk gani. Kalau kita kecek bahasa kampung-kampung mudah, ha? telinga umum utak mana? Umur umum habis mana? Masa umum umur daripada mengcam kua mulih. Mula masuk akhir balik sampai kau tua hebat, umur 70-80. Duk habis kok mana? Ha, tu kalau dia tu hang ngepek, ngepek lebih pada manusia kata lagi. Tapi Allah ayat di dalam Quran beberapa ayat nak jadi manusia tu sendiri kratum diri sendiri nak maju nak mengaji nak faham nak aman nak reti lepas tu nak duduk di atas jalan tu orang hok buat amalan yang tak betul dengan ajaran nabi sesah sikit lagi oh bakpolah aku duk buat tak kena supaya hok nabi buat kita selalu dengar kadang-kadang kita sendiri dah berasa oh bodoh lama aku Oh, matang nan. Biasa Kadang-kadang kita buat sesekara benda kecil. Buat kalau kita tak pandai nak buat. Duk kacil, kacil, kacil, kacil, kacil. Orang mari royak sepatah. Eh, hey, buat lagu tu. Oh. Bodoh lah Tengok. Lama dah tak reti. Tapi orang mari royak sepatah. Pak, reti lalu dah. Hatulah nak royak katanya. Witi ciwit kita setengah-setengah kara kadang-kadang kita mengaku katanya kita bodoh. Tapi orang yang mai royak ke kita, kita berasa oh, kena selalu dah. Dengan orang royak, betul. Itulah cara hidup kita nak jadi kena betul dan dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena minta sama. Minta sama. Eh, dinas siratal mustaqim. Yang ada tu. Wahai Allah, tunjukkanlah jalan yang betul, yang benar, yang lurus kepada kami. Allah hdina fi man hadait. Nah, doa yang paling molek sekali Nabi rakyat katanya krop belum semua tiap-tiap kara dalam kehidupan manusia iaitu doa yang dibaca di dalam solat sama ada semaya subuh ataupun semaya witir. Allah Mahdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Ya dah dah. Sebab dia crop kelum semua tiap-tiap cara. Kalau dia kita tak pandai doa lain, eh aku tak pandai nak doa banyak, go to doa begini. Ambil doa ni. Baca dalam doa dalam masa kita semaya ataupun luar semaya. Sebab apa tu? Sebab mitok hidayah. Allah mahdini fi man hadait. Wahai Allah, tunjukkanlah kepada aku supo dengan mung tunjuk kepada orang-orang hak mung tunjuk. Siapa tu? Nabi-nabi, rasul-rasul, orang-orang yang soleh, orang berjuru, orang baik. Hak dijamin boleh masuk syurga. Jalan tu. Kita nak pun nak hidayah ni. Hidayah benda besar. Kembali semula dah kepada ayat ni. Hidayah adalah benda maha dan besar. Bukan duduk di orang cerdik, orang bijak, orang pandai. Tak. Orang bodoh pun boleh hidayah. Walaupun nampak gorak-gorak dia. Nampak dogo-dogo dia. Tapi Alhamdulillah. Jangan pahami dia tu tinggi. Tapi kalau kita tengok sebalik pada tu, kadang-kadang orang mengaji tinggi, pandai bijak. Ruang tu ruang ni pandai kecek, pandai royak, pandai menulis. Tapi kalau kita tengok, eh tak faham lagi agama. Dia tak reti lagi agama. Sebab apa tu? Sebab dia tak makan. Tak masuk. Tak masuk. Saya nak mengakhiri dengan semangat kepada kita yang nabi royaknya innad dina yusrun. Hadisnya panjang. Tapi saya ambil ton sikit ya. Inna dina yusrun. แท้จริงกิจการศาสนานั้นเป็นสิ่งที่ง่ายดาย Kalau boleh ngapa pagi ni? Inna dina yusrun. Sesungguhnya urusan agama tu mudah. Tuk yang dalam agama mudah. Tuhan tak ada royak suruh payah. Sebab tu saya rakyat katanya hadis ni panjang. Panjang lagi mana? Bukan panjang telajak dah. Sepat, sabantatnya. Walan yushadad dina ahadun illa ghalabah. Orang, saya terjemuh jadi mudah-mudah dah. Orang ada buat payah rang ugamu, nanti benda payah tu naik atas kepala dia sendiri. ทำไมทำสิ่งที่ง่ายดายกลายเป็นสิ่งที่ยากลำบาก ทั้งทั้งที่เรื่องนั้นเป็นเรื่องง่าย Itu dah Nabi wis semangat kepada kita nak we jadi ngaji agama, faham agama ไม่ใช่สิ่งยาก Bukan lambak dah oh payahlah. Setengah-setengah orang royak katanya mung kena ngaji 10 tahun baru mu faham agama. Masya-Allah. Apa kena tak masa sampai ke 10 tahun, 20 tahun baru nak reti agama. Dan ni orang ngaji mudah-mudah. Benda tak ada kena duk payah. Royak hurai so so so so. Ya duduk di orang hurai, orang kecek, orang akibat itu. Kadang-kadang benda sabson tapi dia hurai jadi mudah, maka alhamdulillah mudah. Tapi benda hak pasal sabson dah. Duk gi royak pula, oh benda ni payah ni. Orang ngaji pun mula mikirlah dah siap aku. Malah ngajilah aku. Tengok babo sendiri royak atau payah. Pas aku orang tamada alif bata baca tak habis lagi. Kau payah lagi, katuk kitab lalu, hmm, lah aku tak mengaji. Nah tu dah. Sudah dah. Ayat Lima puluh ni di dalam suratul qasas serup katanya hidayah duduk di Allah bukan duduk di tangan manusia manusia hanya jadi sebab dan jadi tua sahih tima tipai untuk sesiapa seorang dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sama ada orang tu orang Islam dang de ataupun orang yang tak masuk Islam lagi maka adanya orang duk seru dia orang kepada dia maka dia masuk Islam Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.